Pásame ese blon, quiero estar stone Ahora son billetes de 100 You know bro, a esa bitch la doy un for Y si no eres mi bro, Rollo y me voy si voy sigo en lo mío Cero lío y bien forajido Estoy dispuesto para el caserío Así como me ves puedo meter A cualquier tipo un tiro y lo dejo frío Y su cuerpo le tiro al río Y de ti manín, de tu envidia me río Esa jeva tuya ya pasó por esta bola Tengo en mi casa una bella señora Vestida de negra que se dispara sola Y pa' los soplones una tola que se dispara sola Que lo que esta vez es RMC Pensaron que ya no iba a volver Y aquí estoy otra vez Este año es mío y después no sé este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? pasó y qué fue Y qué chucha fue con los que dijeron matarme en este mes Que poco floro eres men Siempre ando listo pa' cualquier guerra cuando fluyen temen hasta los ternas no hables mal de nadie porque te va a ir peor a ti, hijo de perra Camino normal por las calles sin ningún problema En la calle cada uno sabe quién es quién o si no te queman Pero que no que Mal por las calles sin ningún problema. En la calle sabe uno sabe quién es quién, o si no te queman.